Kanina ka pa naghahanap. Kanina pa. Napaka-salbahin ng mga mo-order ng ganyan eh. Ang dami oh. Nagre-ring? Paano nga yung number niya? Ayun Ano pangalan niya? Yuri Jimenez? Opo. Yuri Pinapatay eh, no? Pinapatay lang eh. Yung soft drinks ko po. Ayun, binababa lang oh. Binababa lang eh. O oh, yan, nagkaroon tuloy ng handa yung ano, may <laughs> birthday. sige, pare. Ah, oo, sige, sige. Thank Gawad. Okay, oo. Ingat kayo susunod, ingat kayo susunod. Oo, ingat. Confirm niyo muna mabuti. Napakasalbahe nun. Abono, laki. Dami, oh ano mo, i-post mo. Kuya, picture mo. Kawawa naman, sabi mo. Ano mo, umuyak nyak siya. Oo, oh, eh, yun laki. Eh. eh, siyempre, yun na, baka hindi niya pa nakikitain yun. Uunan niya lang eh, magkano lang naman ang kinikita doon.